İlyas Əfəndiyev İzi ilə Cəfərlə Nadir qış imtahanlarını verib bütün dərslərindən 5 aldıqları üçün çox sevinirdilər. Onlar sözü bir yerə qoydular ki, aldıqları qiymətləri aparıb kolxoz fermasında olan atalarına göstərsinlər. Fermanın qış binaları kəndin 10 kilometrliyində Qayadaş meşəsinin yanında yerləşmişdi. Cəfərlə Nadir səhər tezdən çörəklərini yeyəndən sonra binəyə getdilər. Axşamüstü çobanlar sürüləri örüşdən gətirdilər. Cəfərlə Nadir qış tətilinə buraxıldıqlarını atalarına söyləyib, dərslərindən aldıqları qiymətləri onlara göstərdilər. Çobanlar da çox sevinib uşaqları təriflədilər. Cəfərin atası Muradxan hər günkü kimi bu gün də sürüləri yoxlamağa başladı. Qoyunun hamısını yoxlayıb qutarandan sonra məlum oldu ki, sürüdəki damazlıq merinuslardan biri yoxdur. Yəqin gəzib meşədə qalıb. Mən bu gün sürünü Qayadaş meşəsinin yanındakı düzdə otarırdım. Gedim qaranlıq düşməmiş tapım deyə pərt olmuş çoban qulu çomağını çiyninə alıb meşəyə tərəf getdi. Dayan, səninlə bir adam da getsin, bəlkə tək tapa bilmədin, deyə baş çoban Muradxan arxadan onu səslədi. Ata, qoy biz də onunla gedək, deyə Cəfər xahiş elədi. Atası etiraz eləmədi. İstəyirsiniz gedin. Uşaqlar çoban qulunun ardınca yüyürdülər. Onlar gəlib meşənin yanına çatanda çoban qulu dedi. Uşaqlar, hamımız bir yerdə axtarsaq, tapa bilmərik. Siz o tərəfə gedin, mən də bu yana. Ancaq meşənin çərlərinə tərəf çox uzaqlaşmayın, ha. İndi canavarların pis vaxtıdır. Bir şey olsa, məni səsləyin. Uşaqlar yaxşı, deyə meşəyə yüyürdülər. Birdən Cəfər diqqətlə yerə baxıb, nəm torpaq üzərində qoyun ayağının izlərini gördü. Bura bax, Nadir, deyə o izi göstərdi. Görürsənmi, aşağıdan gəlib bu tərəfə vurulub. Uşaqlar izi tutub getməyə başladılar. Bu vaxt lap yaxında bir şaqqıltı eşidildi. Qarağat kolları tərpəndi, uşaqlar bərk qorxub dayandılar. Əgər canavardırsa, bu saat üstümüzə atılacaq, deyə Cəfər fikirləşdisə də, bu barədə yoldaşına heç bir söz demədi. Səhər atasına gətirdiyi kibritlərdən biri onun cibində idi. Canavarın oddan qorxduğunu xatırlayıb, dərhal kibriti çıxarıb çəkdi. İşığı yuxarı qaldırıb şaqqıltı gələn yerə baxdı. Qarağat kollar arasında iri bir mernos dayanıb onlara baxırdı. Tapdıq! deyə Cəfər sevinclə qışqırdı və irəliləyib mernosu kolların arasından çıxardı. Mən düşdüm qabağa, sən daldan sür. Cəfər Nadirə tapşırıq verib qabağa keçdi. Lakin onlar nə qədər getdilərsə, gəlib meşənin kənarına çıxmadılar.'' Cəfər zənn ilə gedirdi. Çünki qaranlıqda heç bir cəhəti təyin eləmək mümkün deyildi. Cəfər dayandı. Azmışıq, dedi. Bəs neyniyək? deyə Nadir zəif səslə Cəfərdən soruşdu. Cəfər hiss elədi ki, yoldaşı çox qorxur. Buna görə də ona ürəkdirək vermək istədi. Nə olacaq? Meşədə qalıb səhər gedərik. Bu soyuqda, qaranlıqda meşədə qalmaq olar? Heç nə olmaz. Bu saat sənin üçün bir ocaq qalayım ki, istisi yeddi ağaca vursun. O, kibrit çəkib ətrafı nəzərdən keçirdi. Yaxında hündür bir qaya var idi. Qayanın üst tərəfi tağ kimi irəli gəldiyindən dibini qar o qədər tutmamışdı. Qoyunu sür ora, deyə Cəfər əmr eləyib, özü ağacların qolbudağından xeyli sındıraraq qayanın dibində böyük bir ocaq qaladı. Lakin odunlar yaş olduğundan alışmırdı. Cəfər özünü sındırmamaq üçün papağının içinə qoyduğu kağızı çıxarıb birtəhər ocağı alışdırdı. Alov qalxıb dörd tərəfi işıqlandırdı. İndi gəl oturaq, qızış, deyə Cəfər gülümsünərək soyuqdan donmuş əllərini oda tutdu. Bir qədər qızışandan sonra Nadir dedi, gəl çıxaq ağacda oturaq, canavarlar gəlib bizi parçalar.'' özümüz ağaca çıxdıq. Bəs Mernus nə olsun? Onsuz da əgər canavar gəlsə biz neyniyə bilərik? Ocağın yanında canavarlar bizə hücum eləməzlər, deyə Cəfər arxaim və inandırıcı səslə cavab verdi. Yoldaşının sözü Nadiri qane eləmədisə də o dinmədi. Cəfər ağacların qolbudağından çoxlu sındırıb ocağın böyrünə yıxdı. Bu gecə bizim silahımız bunlardır gərək səhərə qədər ocağı sönməyə qoymayaq. Onlar arxalarını qayaya çevirib ocağın qırağında qızınırdılar. Cəfərin ürəyi sakit deyildi. O fikirləşirdi ki, əgər canavarlar onların burada olduğundan duyuq düşsələr, əl çəkməyəcəklər. Nadir paltosunu başına çəkib ocağın qırağına uzandı, birazdan onu yuxu apardı. Cəfər oturub gözlərini qaranlıq meşəyə zilləmişdi. Bu zaman irəlidə dörd iri canavar göründü. Onlar 15-20 addımlıqda dayanıb uşaqlara və onların yanındakı kök mernusa baxırdılar. Cəfərin ürəyi bərk döyündü. O, tez-tez ocağa odun qoyub onu daha bərk alovlandırırdı. Meşə dərin sükut içində idi. Heç nədən xəbəri olmayan Nadir şirin-şirin yatırdı. Birdən lap uzaqda güclə iki güllə səsi eşidildi. Canavarlar güllə kimi qaçıb gözdən itdilər. Cəfər ocaqdan alovlu bir küsöv götürüb yuxarı qaldıraraq havada yellədi. Biz burdayıq, burada! deyə səsi gəldikcə qışqırdı. Lakin meşədə onun səsinin əks-sədasından başqa heç nə eşidilmədi. 3-4 dəqiqə sükut içində keçdi. Birdən hardan isə uzaqdan səs eşidildi. Cəfər hey! Ehey! Eh, deyə Cəfər cavab verdi. Hardasınız? Burada, yastı qayanın yanında. Cəfər yürüb bərk yatmış Nadiri oyatdı. Nadir oyanıb atası gili gördükdə əvvəlcə heç bir şey başa düşməyərək çaşıb qaldı. Deyəsən ona elə gəlirdi ki, yuxu görür. Bir qədər dincəldikdən sonra onlar uzun bir məşəl qayırıb binəyə yola düşdülər. Bu əhvalatdan 3-4 gün sonra iki məktəblinin fermanın itmiş damazlıq mürnus qoyununu qəhrəmanlıqla axtarıb tapdıqları haqqında rayon qəzetində balaca bir məqalə çıxdı. Məqalə sahibi Cəfərlə Nadiri çox tərifləyirdi. Ancaq məqaləni oxuyanda Nadir nə isə bir narahatlıq hiss elədi.